siempre eh, nos ponen la etiqueta a la gente del Partido Popular sobre la privatización de los servicios. Es un programa de exterminio en tres fases. Primero es parasita. Lo que nos piden los ciudadanos es que seamos eficientes en cuanto al uso de los recursos públicos. Después es degrada. Para poder poner en valor el protagonismo que los ciudadanos, que es lo que defendemos, puedan tener en la sociedad. Y por último es privatiza o directamente es desmantella. De momento ya le ha dicho un regalet als empresaris de l'ensenyament concertat, la majoria congregacions religioses. El blindatge dels concerts per a sis anys. Señor presidente, se le ha olvidado contestar si va a renovar la concesión de Rivera Salud. Será que quien calla otorga. ¿Es que pensa vostè deixar nugada i ben nugada la privatització de serveis públics davant la possibilitat d'un canvi de govern? Usted habla de blindar conciertos y de privatizar servicios públicos. ni lo uno ni lo otro. Apostamos por una educación y una sanidad pública, gratuita, de calidad y universal. Y eso es lo que hemos hecho y no lo que ustedes han estado diciendo durante todo este tiempo. El señor Zapatero es va a acomiadar indultar tabaquer. El señor Camps va a firmar el día más de la segunda dimisión... ...la ampliación del contrato a Meckleston... ...y usted señor Fabra, que sabe que no me en tres meses... De moment ja li ha deixat un regalet als empresaris de l'ensenyament concertat, la majoria congregacions religioses. El blindatge dels concerts per a sis anys, més enllà d'una legislatura. És aquesta l'única herència o hi haurà més sorpreses en el seu testament polític? Perquè la dreta, que es diu molt liberal i que parla de defensar el lliure mercat i la iniciativa privada, sempre ha fet el mateix amb els serveis públics. És un programa d'extermini en tres fases. Primer és parasita i per això quan van arribar al poder vostès unflaren les plantilles i muntaren xiringuitos. Després els degrada, deteriorant el seu prestigi social i beneficiant a la competència privada. I per últim els privatitza o directament els desmantella. Li torna a preguntar, la cosa quedarà ahir? Serà només en l'educació o també en la sanitat? Perquè ahir el seu grup va portar així un debat sobre la gestió privatitzada de la sanitat pública. I jo crec que vostès no fan puntada sense fil. És que van a fer vostès una renovació de la concessió a Ribera Salut per l'Hospital d'Alcira? En temps de descompte, tal vegada? Quan ja estiguen dissoltes les Corts? Diga-ho clar, senyor Fabra, li exigisc una resposta clara i inequívoca. Diga-li vostè al poble valencià, ara i així, que no prendrà cap decisió que hipotequi el futur de la sanitat valenciana, perquè nosaltres tenim el compromís ferm del 2018 recuperar per al servei públic la gestió directa de l'Hospital d'Alcira. Siempre eh, nos ponen la etiqueta a la gente del Partido Popular sobre la privatización de los servicios. lo que nos piden los ciudadanos es que seamos eficientes en cuanto al uso de los recursos públicos. Y tenemos que ser eficientes en todo. Señor presidente, se le ha olvidado contestar si va a renovar la concesión de Rivera Salud. Será que quien calla otorga. Mira, la consejería treballa pero efectivamente un proceso obert, transparente, que puga permitir el mayor eh, nombre de posibles y sobre todo pensant en donar el mejor servicio. Siguen sin decir, señor Fabra, si van a renovar o no la concesión de Rivera Salud. comprometes a no van posar els interessos mercantils d'una multinacional per damunt de la salut dels ciutadans i ciutadanes de la Ribera, i de la Marina, i del Vinalopó, i de Torrevella, i de Manises, fins i tot dels seus alcaldes, fins i tot les associacions en defensa de la sanitat pública i els mateixos treballadors de la UTE Ribera Salut ja ho han deixat ben clar. Volen que es recupere la gestió directa. Però, afortunadament, com diu la dita castellana, no ha mal que 100 anys dure i el nostre malson durarà exactament 20 anys i despertarem d'ell el 24 de març. Gràcies, senyor Blanco.